Bienvenue dans cette découverte de l'Iric Blueboard que nous allons premièrement configurer en l'allumant, en allumant le Bluetooth sur l'iPad, puis l'application Blueboard, gratuite, téléchargeable sur l'App Store. On tape au bon endroit pour connecter son Blueboard qui est reconnu dans les secondes qui suivent le tap. On pourra vérifier le bon fonctionnement. Dès lors, ouvrons l'application HD on se rendra dans les paramètres. Et dans les paramètres MIDI, on voit déjà afficher le Blueboard. On va ajouter un ordre ici, donc je choisis sélectionner le prochain euh, track, la prochaine piste, et je vais attribuer le bouton B. Je sauvegarde mon ordre et je renouvelle l'opération, mais cette fois je veux que mon bouton A sélectionne la piste précédente. Pour la suite, je souhaiterais enregistrer, déclencher l'enregistrement avec le bouton C. C'est l'ordre que je choisis. Enfin, pour le bouton D, je voudrais que euh, la piste sélectionnée soit en solo. On voit dans tous ces menus les possibilités infinies qui sont proposées. Voilà mon pédalier programmé, je peux vérifier son bon fonctionnement. Le bouton A permet de sélectionner la piste précédente. Le bouton C déclenche l'enregistrement. Le bouton B sélectionne bien la piste suivante. Toujours le C qui fonctionne avec l'enregistrement et nous allons vérifier le bon fonctionnement du bouton D qui permet lui de euh, mettre en solo la dernière piste ou la piste sélectionnée plus précisément. C'est efficace, ça fonctionne.